It takes up all your senses to actually do animation. There's no live sets, there's no plates, there's no green screens. Every single blade of grass, every wisp of wind through a tree, we create. Migros is a global brand. You have people from United States, Brazil, France, England, you know, uh, Argentina. It's a people-oriented studio. Donc on a un pool de talents qui est hyper diverse. Ils viennent tous bah, de pays déjà différents, d'horizons différents, ils aiment des choses différentes, ils ont des cultures différentes. When our team visit them or they visit us, it's a great bonding experience that we have had. The exchange of culture, the exchange of skills. Tout ça, ça joue sur euh, notre façon de voir les choses et le fait d'avoir plein de personnes de plein d'endroits différents dans le monde fait qu'on a tous un rapport à la créativité qui est différent et on peut tous apporter quelque chose de nouveau qui nous permet d'évoluer de projet en projet. And you have the opportunity to really spread knowledge. That shows how confident our teams are. The global footprint just literally means that we can work with the best, highest quality talent around the world. It's really a great collaboration not only with the clients, but with the internal Technicolor creative studios. Well, at least we're slithering in the right direction. Et puis c'est vrai que c'est une spécificité de, de Micros Animation, c'est que dans cette société, on n'est pas, pas euh, affecté à un genre. Le fait d'avoir des gens de, de, cultures différentes, de pays différents, euh, ne fait que enrichir ces projets. But it always had a boutique feel. I thought it would be really great to make this global company have a culture that felt so intimate and so curated and special for everyone that worked on each individual project. It's a studio that doesn't have a house style. Micros explores styles. C'était le fait que on ne fait jamais la même chose, donc on ne s'inscrit pas toujours dans, un même univers graphique. On est obligé euh, de se repenser à chaque film. The requirements are always changing because you know that's what will make us uh, very unique and different from a house that has a unique style. We work with everyone. We want artists to work with everyone. You can see uh, Captain Underpants, SpongeBob, Paw Patrol. Something that you will note is how the artists adapt their skills with a very different vision from every different director. We're not reinventing the wheel, but we're trying to do something original and something different. we're starting to understand that the animation can be targeted with many, many different audiences. We have new platforms coming in. With OTT, the requirement is totally different from how it used to be. The art form has uh, really evolved over the time. On est revenu aux ce qui avaient quasiment disparu de nos écrans. Euh, voilà, aujourd'hui, on peut tenter de raconter des histoires euh, de façon euh, un peu différente. On tente des nouvelles choses, on va aussi sur des nouveaux genres. that enables it to do everything from A Captain Underpants to A Little Prince, which is Painterly. All the films that we did in Micros, the client came with an idea, but Micros provide different visual ideas to land the vision of the director. And that cannot be possible if the team doesn't have really solid artistic skills and things to say graphically. Donc, je pense que la diversité des métiers, mais aussi des genres artistiques qu'on propose chez Micros, est certainement quelque chose d'attractif. Je pense que Micros, c'est une compagnie qui évolue tout le temps. Just in the time that I've been doing this over the last few decades, things have changed so dramatically on what can be actually created and put onto a screen. Paysage de l'audiovisuel est en plein euh, chamboulement, ça s'est complètement bouleversé. La pandémie a accéléré euh, d'autant plus les choses. Aujourd'hui, on est dans un marché en pleine croissance. Our team needs to be first of all aware of what the market trends are. Virtual reality, AI kind of coming into play. Après, on a aussi, euh, plus techniquement parlant, euh, tout le temps réel qui nous permet aussi de, de travailler plus rapidement et de repenser euh, notre métier notre façon de faire les choses. They're on a really fast pace production, so they need to deliver things rapidly. Et euh, je trouve que chez Micros, on a un côté humain que je ne vais pas forcément trouver dans d'autres compagnies. Chez Micros, il y a quelque chose euh, humain où on place vraiment les gens avant tout. En, fait, c'est les gens. I know it's cliché, but it is. What we deliver is hands down top-notch quality. And we do it with talented people around the world. You know, it's moving forward altogether, being open-minded. The sky's the limit. It goes as far as our imagination lets us. What we get to do every day, we're pretty damn lucky to do it.